Dallarımız 8 çerçeve. <clears throat> Muhtemelen <clears throat> doldurdu. Ek kabartmalar için ek çerçeve yapacağız. Maşallah. Evet dediğimiz gibi karlarımız tam 8 çerçeve full neredeyse doldurmuş. Azıcık bir kulon verelim ki biraz bizi rahat çalıştırsın. Maşallah kovanımız full 8 çerçeve. en sonundaki çerçeveyi bir geri ittirip araya daha önceden hazırladığımız bal mumlu peteğimizi veriyoruz. Evet çok güzel. En sonunda da bir petek. Yiyeceğiz. Tamam, tamam. Panik yok. kırmızı fazla. Şuradan hemen kapatıyoruz. İnşallah 15 güne kadar arılarımız verdiğimiz petekleri de kapatmış olacak. Al polenli olacak ya da şerbet ya da ana yavru atacak ve biz ondan sonra katımızı vereceğiz. Hayvanlarımız hareketli olur inşallah.